Meu pai amado! Olha aqui esse aqui, ó! Miséria! Их вы серость! Это же бубль-гум! говоришь, зверя нет, да? На дальний кордон ушел. Что делать будем, а? Что, что, придет Михалыч, завалит эту тварь. this is for you. Happy Sunday. Woo! 给你们今天来投胎吊瓶啊，打不开就算了，尽力。 Yeah. É um, dois, três.